Hello，大家好，我是金英老师，欢迎大家收看我们的端午开运特辑。今天要跟大家分享的是我们如何呢透过端午节这一天呢来帮自己呢开运。那我们都知道呢，端午节呢是盛夏，而且是盛暑正旺，而且古人呢认为在这一天呢是一年之间阳气最旺盛的一天哦，所以呢也视为呢是在一年之间呢最适合去霉啊。 驱邪避灾的一个日子。如果你想要开运哦，甚至想要改运、开运的朋友们，请你更不要错过这一个好日子哦。今天老师呢要在这边呢，特别把所有的改运招财的方式呢，全部都大公开，而且呢，通常都是非常适合居家，而且很方便、利亲民的方式。好。 首先呢，第一个方式呢，就是家家户户都一定会买得到、吃得到的粽子。尤其呢，在端午节这一天呢，是一个非常适合转运的时机哦。如果你是想要怀孕的朋友，或者是准考生，请你们务必呢，在当天一定要吃粽子哦，才可以让你取一个好彩头。 包粽。那么呢，想要怀孕的朋友，准夫妻哦，请你们要夫妻两个人一起吃同一颗粽子，因为呢要同心协力嘛，知道吗？所以不是一人吃一颗，是两个人一起吃一颗，好吗？这样子呢，呃，才能够同心协力一起生孩子嘛，好吗？再来呢，就是我们要善用呢，就是在端午节这一天呢。 正午的时候呢，去取这个正午的水。那很多人就会说，诶，老师，过去啊，很多时候我们都说要到山上去取这个山泉水呀。那现在都到这个年代了，好像没有这么容易去取得这样的水，那怎么办？不用啊，其实到了这个时候呢，我们就只要把水龙头一打开，水灵在正午的时候，也就是我们的这个。 上午十一点到下午的一点的时候呢，也就是我们午时水，就是这一年当中，哦，这个阳气最旺盛的时候呢，好，我们把这个水呢，用保清洗过的保特瓶呢，把它储存起来。那这个用处呢，相当的多。好，比如说。 呃，如果我们有感觉有一点中暑了，那我们就可以用这个正午的水呢，把它沾湿在毛巾上呢，哦，擦拭一下我们的这个身体、额头，那你会呢觉得舒缓许多。或者是你觉得我有点吓到了，那我们也同时呢可以用这个正午的这个水呢来这个擦澡，哦，可以也可以让自己呢觉得会。 舒爽一些，那这个都是属于救急的一个方式哦。那再来就是针对如果你去参加了丧礼，可是你忘记拿了这个，我们讲的就是，呃，人家讲的离开丧礼之后，可能上家会给你的这个福啊，或者是说上叶啊，啊，那你忘了拿着这些东西，那你怕是说会被煞到，那你也可以用这个正午的水呢。 来帮自己晋升，那这样子呢也是可以达到效果。好，那再再来就是呢，有些人也会想要用这个正午的水哦，因为它也是属于我们讲的这个纯阳水的部分。有些人也会用这个正午的水呢来就是泡茶，然后酿酒，因为他们觉得说这个是可以就是呃养生的。那是有一个大前提啦，这个水一样是要煮沸哦，好不好？ 那再来，我们在这一个五十的水呢，它还有一个用处哦，就是因为它的阳气是很重的，所以我们也可以来用这一这个水呢，来帮自己招这个财气哦。那我们大家都知道哦，我们在这个，在这个，呃。 家里呢，大部分的人呢都是有这种便利的这个小的这个瓦斯炉，对不对？所以老师会建议大家哦，不妨呢，就是第一个呢，首先就是要运用家里的这个瓦斯炉的部分呢。首先呢，我们的这个瓦斯炉，比如说呃，在今年的这个呃那个飞星的部分哦，尤其是如果您是想要招我们的这个正财啊，好，因为如果您是呃。 只有正业的部分哦，那我们就是在我们的西北方，把我们的炉子摆上，然后呃放放我们的这个一个锅子，然后呢用这个十二枚哦同样的这个硬币，比如说一块钱或者是五块钱哦，或者是十块钱，只要是同样的这个呃数字。 同样金额的硬币，好，把它放进去，然后让它去煮煮沸。那煮沸之后呢，让这个水滚了之后呢，让这个水汽在这个位置呢煮在在那边沸腾，那就可以呢达到有这样的一个呃效果啊，帮我们就是招这个财气，然后去这个煤气。 那如果呢，您是想要招这个我们讲的就是呃偏财的话，那就麻烦您是在东南方呢，就是滚这个财水，好，那帮你招这个偏财。那如果您是想要两种，就是您有正业，你也有副业的话，你想要两边的话，那就请家人两边同时顾，好不好？那尽量呢要注意一下，就是火呢不要呃烧干了。 不然的话会引起火灾，所以说我们这个火火有滚了之后呢，那个水汽有旺了之后呢，大概滚个五分钟哈，有滚了就可以把火给熄了，好不好？所以在做这件事情的时候，请大家也务必要注意一下安全哦。好，那再来呢，就是我们在当天呢，同时也一样呢，可以用这个艾草哦，那来沾这个五十的水哈，来净身。那小朋友呢？ 也非常适合，就是用家里的浴缸或者是盆子哦，把这个艾草啊，哈，呃，或者是这个相关的这个药包哦，因为像一般的这个中药房，他们有的会有一束一束的这个药草包，我们可以直接就是丢到这个浴缸里面，然后就让小朋友就是泡到这个泡这个药澡。 好，让他们可以就是在这一年里面呢，可以就是病气可以少一点啊，少一点生病，好不好？尤其是比如说像病毒啊，或者是感冒啊，流行性的这些感冒、过敏啊，都可以少一点。因为就是所谓的帮他们去五毒啊，尤其是在过了这个端午之后呢，比较容易会有这个燥气的一个状况。好。 再来，如果你想要转运，也就是你觉得我在上半年，老师，我上半年度真的好衰哦，我觉得我运气真的很背很背，这上半年工作不顺，然后小人好多，感情好背，状况好多。好，那就麻烦你，在这个时候呢，调一个阴阳水来帮你转运。什么是阴阳水？就是。 一半冷水，一半热水。那这样的时候，那你就是一半冷水，一半热水倒到一个碗里面的时候，它就变阴阳水了。但是，除了这个阴阳水之外呢，啊，请你在午时的时候把这一盆水放到户外让它晒太阳。那至少要让它晒个，就是十分钟。好，之后呢，拿进来之后再用这个水呢，好。 沾了沾了我们的毛巾之后呢，擦我们的擦我们的这个脸。那擦的顺序要怎么擦呢？好，请我们擦我们的脸哦，是从我们的眉心开始。因为什么呢？当我们人在不顺的时候，我们是不是会讲的呃，u to a kabin，就是台语，也就是我们会先皱眉头。所以呢，我们先从眉心开始擦，然后呢眼睛，好，因为我们挤眉弄眼嘛，哈眉。 好，先擦我们的眉毛、眼睛、鼻子、嘴巴，好，就这样子顺时钟这样子，好，顺时钟擦下来，好，一边顺一边是顺，一边是逆，这样子顺着擦，好，你就这样擦擦拭，那这样子擦拭呢，就可以让我们呢转运，好，还有呢，让你可以把这个不好的运呢给代谢掉，那大家呢可以参考看看。 那当然呢，如果你就是身是身上呢，或是你本身呢，还有这个艾草啊，或者是芙蓉呢，你可以放进去到这个阴阳水里面的话，效果会更好。那如果没有的话，也没有关系，好，只要是有这个冷热水，然后呢，经过这个正午的太阳晒过十分钟以上，就 OK 咯，就可以达到转运的效果咯。好。 再来呢，我们来分享的下一个呢，就是我们讲的这个前母的这个水哦。好，前母水呢，就是我们刚刚讲的要帮我们这个招财的这个水。招财的这个水，因为我们刚刚讲的，你如果呢放在这个西北方，或者放在东南方这两方呢，这个水刚刚我们是不是煮沸了之后？ 那这个水煮沸之后，这个水呢就变成了财水啦。那这个财水呢，我们就可以留下来呢，继续帮我们吹财气，是不是？这个水就先不要倒掉喽，一直呢放置到老师讲的适当的放水日，再把它放掉。好，所以我们可以继续把它放在正财位或是我们的偏财位。啊，那除非是说你要把它拿来吹桃花或者是吹喜神，好，或者是放文昌，那我们再把它放在对应的位置。 好不好？好，再来就是立蛋，立蛋也是请我们要朝着财位的方向来立蛋。好，所以说像今年是二零二零年，所以我们立蛋一样，请大家记得你的正财就是在西北方立蛋，你要桃花就请在东北方立蛋。好。 那如果呢，您想要家运很好，请我们在那个西方避旦。那我们想要那个考运很好哦，请在我们的这个西南方立旦哦；我们想要我们的这个偏财运哦很好，请在我们的东南方立旦。好，那这样子哦才可以，就是很顺遂，好不好？好，那再来呢，请大家呢记得哦，这个。 蛋呢，尽量呢，就是都要立单颗、单颗、单颗的立哦。除了那个要招桃花的哈，比如说你要招桃花的，那个老师建议至少就是可以成双成对的啊，你可以立双颗，那会比较好，好不好？代表是成双成对的，好吗？好，再来呢就是。 想要去霉运的，也就是你觉得很不顺遂，你想要再更顺遂一点的，那老师建议呢，呃，或者是说那个小朋友在新生儿，他在晚上常常有液体状况的，那我们呢就可以拿一件这个衣服，那这个衣服呢可以是长期在穿的衣服，那我们就是衣服呢总是会有这个标签。 那有这个标签的部分呢，我们就可以怎么样做呢？第一个呢，首先呢，拿这个标，拿这个衣服呢，然后在这个标签这边呢，把它做这样子一个剪断的动作。好，那这个剪断剪这个标签的方式呢，就是为了代象征的是什么呢？象征的是去霉。好，因为我们之前有说过那个节气有露霉了嘛，所以呢，这个剪标签呢，也代表是去霉的一个动作。好。 所以这是一个去霉，好剪标签去霉的一个做法，所以大家不妨呢可以参考看看哦。所以大人小孩，好甚至就是病患都可以做哈。那尽量呢就是找最常在穿的衣服，好，然后呢这个剪下来的这个标签呢，尽量呢要把就是要把它放到一个红包袋里面，好，然后这个红包袋呢，呃。 就是如果你有艾草，就把它用艾草放到红包袋里面，然后把这个红包袋丢到垃圾桶里面就可以了。啊，因为它不是开关过的东西，所以丢垃圾桶是没有关系的。那如果我们没有红包，我们没有这个艾草，你就把它放盐巴在里面，然后一样抛到垃圾桶就可以了。那丢的时候呢，请同时心里默想的就是，呃，煤气远离我。 煤气远离我，煤气远离我，这样子心里有这样的一个想法，好，把这个一张吸引力的这个法则哦，好让煤气呢退散消去远离，好吗？好，这样就可以把它舍离气了。好，再来呢，我们呢要把这个家里净化磁场的方式呢，就是用最传统的方式，请大家呢务必呢就是到那个中药行呢。 去买一点这个，我们讲的就是雄黄。那雄黄呢，因为它有带一点毒性哦，所以说老师建议呢，这个量不用多，大概用呃一点点硬，大概就是呃一块钱硬币的大小。好，那我们就是调一碗跟那个米酒一碗的的量。那我们把它调好之后呢，就可以把它撒进呃。 房子四周围，那这样的话呢，就可以把家里的这个磁场呢，做一个净化的一个效果。那再来就是呢，在当天呢，要把所有的窗户都是要打开的。那打开的的这个功用呢，是为了要让病气呢，全部都可以散开，这样子才可以让这个病气呢，都是出去。但是切记。 到了这个一点整的时候，所有的窗户必须要关起来，好，这样子才可以达到这个除病气的一个效果。那小朋友的部分呢，我们这个雄黄的这个调了这个雄黄酒的部分呢，啊，请务必呢也要让小朋友哦跟家人呢，呃都要吃一点点雄黄酒，好，那就是用食指沾一点在小朋友跟大人的舌尖上面就可以了。 那也可以呢，象征性的在新生儿或是小朋友的的这个额头上面呢写一个王字，哈，那这样子呢，我会让他们呢有这个多一点这个磁场呢，可以这个辟邪啊，让小朋友呢比较不会看到不干净的东西，让他们磁场可以更强盛一些，好。 在正午的时候，我们可以烧一壶热开水，在家中的家人每人都取一杯饮用。那因为这水非常的烫，所以老师会建议我们可以放置到凉的时候，大约到正午的时候就可以喝了。也就是我们可以在十一点的时候烧开水，那在十二点整的时候，慢慢的把这杯水给喝完。 当天的部分，我们也可以透过那个饮用饮水机的部分装几瓶正午的水下来。在装之前，请确保你的保特瓶是清洗过的。另外就是，家中我们都会有这种料理米酒，尽可能的话，去新买一瓶还未开封的。那我们在当天可以做开封的动作。 开了之后呢，好，我们最主要是要跟雄黄一起做使用。再来是调制雄黄酒的部分哦。我们原则上呢，只要买一般料理用的米酒，这浓度不会过高。好，那另外这就是我们在中药局的部分，可以买到已经磨好的雄黄。 这部分的话，如果家中有孩子的部分，建议食量不要过多，大约在一元硬币以内的一个量，斟酌的使用就好了。现在先调制的部分是针对儿童要用的部分，那你可以拿一个简单的碗，我们就把它放置在里面。这时候就加米酒进去。 稍微的把它和一下，这个亮的部分呢是比较淡的哈。再是针对要进宅用的部分哦，要进宅部分的话，我们一样也是取雄黄。 那这个部分的话，可以取多一点，让它的浓度可以高一点，因为毕竟它不会接触到我们的皮肤。这时候可以用大约十元至五十元硬币的分量加入米酒，家中如果有高粱的话，也可以使用。 那均匀的把它调和，这两者的色泽就会跟我们稍早调的这一个，是针对用在。 皮肤上、舌尖上要引用的颜色会比较有深浅的落差，主要是雄王它还是带有一点毒性，所以老师会建议跟用用在皮肤上的话就尽量啊不要太多。这部分的话呢，一样的哈，我们要使用的时候，就是在家里屋宅的各处，用我们的指尖去沾，沾了之后。 就这样子做弹的动作哈，也就是在屋子的四个角落去做进宅的动作。这样的话呢，也可以去除当天的病气。最重要的是，在当天的时候，居家的窗户尽可能呢都是打开，维持通风的一个状况。在午时十一点到下午一点这个时间，这样子可以让家中的宅气。 运气能够离开。那以上呢是针对在二零二零年端午节可以开运的方式，你们都记牢了吗？好，希望你们喜欢老师这次的分享，喜欢的朋友请务必帮老师分享出去哦。好，我们下次再见。本周的生肖运势周报在分享在这边，请大家也务必一起收看哦。 我们下周见，拜拜。